Una de les altres idees de les quals volem parlar-vos en aquests vídeos és el, el tema de la vocació, que potser ja finalment us ha, us ha sortit en algun altre, no? en algun altre vídeo o potser sortirà. No? Eh, I és que creiem que, que la vocació és una qüestió que hem de tenir molt en compte en aquest moment de la vida de les persones, que és l'adolescència. No? Estem potser acostumats a, a sentir no? I, a, i a veure l'adolescència potser amb algun estiu una mica no tan positiu no? sempre, sinó que a vegades doncs, bueno, doncs, té connotacions que, que, que crec que tothom coneixem de sobres, no? Eh, per nosaltres, mm, realment, l'adolescència la, la, és una època meravellosa, no? o, o així ho vivim, no? perquè creiem que, entre altres coses, és el moment de, on, on apareix, on hauria d'aparèixer, on, on, on hem d'intentar que aparegui i, i acompanyar molt bé tot el tema aquest de la vocació. No? Eh, us, us hem parlat en algun altre vídeo i segurament us en parlarem de tot el tema dels continguts. No? Nosaltres hi creiem molt en que, en que evidentment, eh, les persones que venen a l'institut han de treballar, han de treballar continguts, però creiem que, que aquests continguts tenen més sentit i, estan, no? I, i, i hi ha més energia mobilitzada de cara a la seva consecució si estan posats al servei d'una altra cosa que és el projecte personal de cadascú. No? I pensem que això és una de les coses que també com a docents, no? com a persones que ens dediquem a l'educació de persones, no podem obviar, sinó que hem de tenir en compte. No? Hem, de, hem, de, hem de contemplar que en tot aquest procés doncs, en el fons el que estem tractant de fer a través dels continguts i de, de, de, de, no? de totes les pautes que anem donant als nostres jovents és, és el tema de, <clears throat> de construir aquesta, no? aquest projecte personal que, que evidentment va vinculat al tema de la vocació. No? Això també doncs, bueno, és una qüestió que, que, que, que lliga molt amb, amb el fet de, de prendre decisions, no? que és una de les altres coses que intentem que a l'institut passen, no? d'intentar ajudar a les persones, acompanyar-les en la presa de decisions que en aquest cas van acompanyades de, no? o, van, o van inserides en tot el, en allò que té a veure amb el procés de construcció personal. No? i, i que realment doncs, doncs és una tasca que també creiem que hem d'entomar des de l'Institut i per tant bueno, hi ha aquesta mirada d'entendre de, que, que, que les coses que fem a l'Institut i la manera que tenim acompanyar és intentar acompanyar a cada persona a que vagi prenent les seves decisions de cara a, a la construcció d'aquest projecte personal a través del qual doncs, bueno, podrà, podrà aconseguir determinades coses de la vida i, i, i que al seu torn està format per, per petites decisions no?, que tenen a veure amb les coses que també passen a l'institut.